果条又果帮六八九共匪走狗选出嚟 CY，最近上九拉班垃圾会议员，早传上新疆拉帮共匪做场大龙凤阿爷响树祈求苍天开眼，将 CY 拉埋礼二连民战乱架飞机打落东海底，唔使俾佢哋返嚟香港害人害物。